voici une petite recette pour, véritablement là pour les abonnés lecteurs de Saint-Nazaire News. Hein. Donc la première des choses que vous allez faire, donc là j'ai 1 euh, kg de farine blanche, donc c'est la type 55, hein, vous trouverez dans tous les, commerces. Et puis je vais y mélanger mon sucre. Donc ici mes proportions pour un kilo, là j'ai 200 g de sucre. C'est que moi j'ajoute un petit peu de sarrasin, c'est voilà quelques grammes, hein, on n'en met pas plus. Et là ici j'ai à peu près 15 grammes de gros sel. Donc je vais mélanger tout ça à sec, voilà c'est le moment de le dire. Et je vais creuser un petit puits. Je vais ajouter à l'intérieur là 7 à 8 œufs que je vais casser au milieu. Mais ensuite il va falloir que je mélange ça avec mon liquide. Je vais préparer mes 2 litres de lait. Alors du lait demi-écrémé ou euh, du lait entier, c'est comme vous le souhaitez, selon votre goût. Donc j'ai fait fondre au préalable 60 g de, beurre de sel et que j'ai refroidi avec un, lait qui est légèrement tiédi et on va mélanger ça tout doucement à la spatule et c'est le meilleur moyen d'éviter les grumeaux. Et ensuite, nous passerons notre pâte, ce qu'on appelle un matériel, on va, on va la passer dedans pour enlever les derniers petits grumeaux et pour peu que vous auriez fait tomber une coquille d'œuf, et eh bien, on va obtenir à la fin, voilà, une pâte très onctueuse, celle-ci, et nous allons faire de belles crêpes qui va régaler tout le monde. Patrick Rongier. Vous avez ouvert une école de formation de crêpiers, l'école de crêperie Lerouic à Carlédé, à Saint-Nazaire, et vous formez des crêpiers dans le monde entier. Alors présentez-nous un petit peu votre, euh, votre école. Alors j'ai créé l'école parce que c'est peut-être l'école que j'aurais voulu moi euh, avoir connue pour, euh, pour lancer ma propre crêperie. Alors cette école crêperie, si je dois en dire deux mots, c'est tout simplement de pouvoir former des gens qui vont devenir des crêpiers, qui ont food truck, en remorque, crêperie traditionnel ou peut-être se spécialiser sur de l'événementiel. Mais en, en apprenant l'essentiel, il passe une trentaine d'heures avec moi et vraiment apprendre à, comme je le dis, à ne pas se mettre la tête dans le mur et connaître faire bon copieux, roboratif, mais dans la tradition de nos crêpes et nos galettes euh, dites bretonnes. Il y a des gens qui viennent de partout, puisque euh, là, à vue de pile, je tête à 36 ou 38 euh, pays différents de gens qui sont venus me voir. Alors, je ne parle pas toutes les langues, je me débrouille avec un peu d'espagnol, pas mal d'anglais, et puis en français, et puis la cuisine, c'est comme le reste, c'est-à-dire il suffit de, se regarder, de montrer ce que l'on fait avec nos mains, et les gens comprennent bien. Comment ces personnes qui viennent de tellement de pays différents vous connaissent hein bah, c'est simple, moi je suis, euh, je suis, euh, je veux pas dire un vieux geek de 62 ans, mais euh, je, suis ouvert à beaucoup de choses et notamment aujourd'hui on a la chance de pouvoir avoir sa régie son, sa régie vidéo, sa régie et de se faire connaître à travers le, net. Donc le net, il, est à la fois pourvoyeur de bonnes choses et de moins bonnes choses, mais en ce qui me concerne, je suis connu surtout à travers bah, mes vidéos, mes petits tutos, etc. Combien de temps faut-il avant d'avoir la main Les gens qui viennent ici, on peut avoir le déclic si on leur transmet bien le geste ils peuvent avoir le déclic en, 20 minutes, certains vont mettre une demi-journée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils partent avec les meilleures idées, euh, notamment pour faire bon. Vous rencontrez aussi beaucoup de personnes qui sont en pleine reconversion, qui changent totalement de métier. J'ai des gens qui viennent ici, euh, qui avaient des métiers mais totalement différents. Euh, bah, les gens de la santé. On va prendre ça, des gens qui, euh, par vocation, ont épousé un, un métier, voilà, une vraie vocation et qui, à un moment, euh, pour X raisons, le, le, le déficit des moyens, etc., on entend parler dans, dans, dans, les médias sans arrêt, eh bien, euh, abandonne le métier. Ou j'ai même eu des, des, policiers, des CRS, Johan Carasso, qui est footballeur professionnel, qui a joué à Rennes. Alors ça, c'est une, une, des belles histoires, si, si, je peux la faire un peu courte, c'est que il est venu me voir il n'y a pas très très longtemps, il a ouvert un food truck qui s'appelle Mister galet. On lui fait un peu de pub comme ça. On fait un peu de pub. Mais voilà, c'est de la reconversion. C'est-à-dire qu'à un moment, il a dû interrompre sa carrière à 30 et quelques années parce qu'il a eu un, un, pet de, santé bah, lié au choc des footballeurs. Hein. C'était un gardien de but qui, était très connu. Et effectivement, il est venu se former. Aujourd'hui, il a son foot truck et puis ça marche très très bien. Plus de 400 élèves formés dans le monde entier. Vous allez un jour faire le tour de toutes ces crêperies ah, J'aimerais bien, sauf qu'on n'a qu'une vie. Alors effectivement, ce que j'aimerais, euh, c'est prendre du temps euh, et puis pourquoi pas aller les visiter, euh, faire leur portrait. Alors peut-être un jour l'idée d'un bouquin puisqu'on me l'a demandé, euh, mais aller les visiter et puis de faire un échange avec eux, c'est-à-dire parler d'eux ce qui fera parler de moi en même temps un petit peu, mais en leur demandant de livrer un, un conseil, une recette, un truc qu'ils font. cest le partage que j'ai toujours voulu. Jean-Marc Salut les chroniques! Ça va Salut, ça va Ils ont, ils ont le budget des invités hein, ce soir. Hein, Pourquoi ouais, ah, c'est la dernière roue du carrosse, hein, Jean-Marc. C'est bon. Pourquoi tu dis ça On oh, sait pas, on dit des trucs comme bah, ça. Euh, Marshall, quand même, c'est pas... Ouais, moi j'adore. En plus, tu l'adores. ouais.